नमस्कार घमासान डॉट कॉम में आपका स्वागत है मैं हूं मुकेश तिवारी और प्रयागराज कुंभ में सेक्टर 16 में हम नागा साधुओं के डेरे में आ गए हैं और मेरे साथ मौजूद है जूनागढ़ के विजय गिरी जी नागा महाराज कैसा लग रहा है तो बढ़िया है जैसे हर साल लगता है ऐसे ही है आज हाँ, इस साल थोड़ी सुविधा ठीक अच्छा है योगी जी के वजह से थोड़ी सुविधा बढ़िया है कचरा पेटी है टॉयलेट का जल का लाइट का सुविधा दिए हैं कि जी मोदी जी आप बचपन से नागा साधु रूप धारण किए हुए हैं जी हम बचपन से नागा योगी क्या तपस्या करते हैं भगवान भोलेनाथ की तपस्या करते हैं भगवान भोलेनाथ के ध्यान में मग्न रहते हैं उनकी लो लगाए रहते हैं धर्म की कीर्ति बढ़ रही है कि घट रही है देखो इसमें तो ऐसा है कि भाई हम धर्म के लिए तो सबको नहीं बोल सकते ना हम किसी को जानते नहीं है हैं हाँ हमारे जो शिष्य गण है हमारे पास जो आते हैं यहाँ जो है प्रयागराज में जो आए हैं उनको हम कह सकते हैं कि भाई धार्मिक है धर्म से आए हैं गंगा माँ का दर्शन करने आया है है ना स्नान करने आया है यहाँ सबका तो हम बोल नहीं सकते बाकी धर्म तो है धर्म नहीं होता तो ये नहीं होता साधु को महात्मा को ये पंडाल भजन भजन ये सब नहीं होता धर्म नहीं होता तो धर्म से तो ये सब टीका है नहीं तो ये आग लगी आकाश में खन खन करे अंगार जो ऐसे संत पुरुष न होते जमी पे तो जलत जात संसार अब तो इतना बढ़ गया है कि घर घर दानो बैठा तो भाई भाई के पास लड़ रहा है फिर कैसे बोलेंगे कि धर्म एकता ही नहीं है तो फिर धर्म कहाँ से क्या दिनचर्या रहती है सुबह चार बजे से स्नान ध्यान करके गुरु महाराज के भजन में लग जाते हैं शाम को बारह एक बजे तक रहते हैं फिर एक आध दो घंटे विश्राम कर लेते हैं फिर तीन बजे चार बजे फिर चेतन पूजा करते हैं कहा जाता है कि नागा साधु कुछ क्रियाएं भी करते करते क्रिया क्या है भजन करना है गुरु महाराज का उनका जो दिया हुआ है प्रसादी जो भी गुरु महाराज भगवान ने दिया है ये शरीर के उद्धार के लिए